Hayana ada mudang tua. Ah. Drawa ke mandung sayang ke mak, sayang ke ayah. Baik kapu kutu darah mak, darah ayah dengan peng harium. bek kayak bi peng harium ka. Maya sayang ke mak, sayang ke ayah. Baik kapu kutu darah. Hantam wang seruga ke tinga. Gitu puretan, kapuretan. Kayak cok peng yang hanari Allah. Kayak puau rumo. Hai ma, bek ni jauh ada harium ke aneng. Aneng dron hanai itu puan yang peng dron yang harium. Riba. Tapi maya tekedi ni jauh. Ipa kau pulang tunggu. Nabi ini pegang. Kulu lahmin nabata minal haram panaru awlabi. Hana jadeh tamung surga uro kiamat. Menyena darah harga pulang padan ke tayung. Tampil truk ngoro kiamat. Hana kekumah ahli Allah. lah kau. Bek drawan ni yang purgau anak ni purgau perumuh. Menyebit sayang ke anak sayang ke perumuh. Bebaskan mereka daripada neraka Allah. Bagaimana caranya? Jangan biarkan mereka melakukan sesuatu yang dapat mengundang marah Allah. Artinya baik di kubur dosa. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Wajib kita menjaga-jaga. Wajib kita mempengat-pengat. Wajib lagi kita yang pegah-pegah. Masalah kalau kita taubat. Nyantuku naik gogok. Yang penting baik jauh dengan buat agama. Lung-lung dengar malam polong jak. Daripada haba gure yang kita nyong. Mewakili ketua pemuda. Pegah-pegah. Hebatnya anak muda kita nyong. Mereka punya kreativitas Mereka sudah punya kebiasaan tersendiri Artinya karena kegiatan Tetapi hayada Beka puji uhdra ke dengan ber Menyebut kerana keselamatan agama Allah Menyebut kerana keselamatan agama Rasulullah Menyebut doi ke tanya malamnya Tak peringati maulid Nabi Muhammad Maka tugas kita menjaga agama Bagaimana caranya? Bil ilmi hayatul Islam dengan ilmu agamalah Islam ini akan berjalan sesuai dengan perintah Allah impian Rasulullah wabil jahli mawatul Islam tapi biarkan diri dan nyuhan daya ulet maka Islamnya akan mati dengan bajet bajut maka karena kata urusan dengan program syaitan iblis ikut jemuh gedanya dengan ilmu agama supaya kita nyonyo ngan hapat dalam neraka cara iblis dipengancu manusia Ibu hancur ketanya. Ibu hancur anak ketanya. Ibu jubuh anak ketanya dan ketanya daripada ilmu agama. Awal mayal tadi suruh iblis ala ibu ni Adam. Awal mula iblis menghancurkan kehidupan anak Adam. Dengan cara memaksa mereka untuk tidak dekat dengan ilmu agama. Pakat ibu jauh tanya dengan ilmu agama. Karena iblis faham. Al-ilmu nurullah. Ilmu yang cahaya Allah. Menyatanya sering-sering kaya -sering, insyaallah trip-trip jeut dulu baju-baju. Sudah cukup kejahatan yang kita lakukan. Sampai kapan kita bermaksiat kepada Allah? Sampai kapan kita akan melawan Allah? Adakah kita menyangka kita akan menang? Tidak akan pernah saudara mertua. Mailum nun tatalah kau biar pergi. Cukup trip ke ilum kubu blosi. Datang jahe baju kubu matahari yang pergi. Eh gepampun dosa alung oleh Allah. Gepampun. Allah menjanji Paman taba min ba'di dhulumih wa aslaha innallaha la ghafurur rahim. Piyuh bakut halak dalim yang dausa. Siapa yang bertobat daripada kedaliman? Artinya siapa yang berhenti daripada melakukan dosa? Wa aslaha takubur kebaikan. yang buat telefon. Ya buatnya awal mula kita nyodok dalam kebaikan kata tuli kebenaran. Dan lalu dengar awak dan pegat selawat. Malam Jumat adalah ilkhairat hebat. Kita tinggal di tengah kota. Kita tinggal dalam keramaian. Di saat dunia kalaganya macam. Tapi kita berani memilih kesimpulan. Akhiratku lebih penting daripada duniamu. Kacau dunia kekah. Lung hai upekat kah. Tapi baik kailannya lu. Bedah kita nyawa yang ikbet. Eh, Idra nama. Wate anak mit nyawa yang mudalai. Nemputu yang namudah. Nyan roh drawan ni dalam nilai selawet. Hana na tu ke niat setan awaknya. Na niat dengar udah urang selawat. Urangnya memang pura-pura hi ba mata kena. Urang kiamat baru tatupu. Selalu nyang ke yang tukang balut tubuh tanya. Handruk dipaju lepo pun roka. Tajak atau duduk seratal musakib. Selawat itu akan berubah menjadi perisai yang menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Akhirnya kita selamat sampai duduk dalam surga. Yang penting iman berselamat. Islam lupa baik mati kecuali dalam Islam artinya jangan pulang dulu ke akhirat jangan kita berhenti di alam barzah kalau kita masih punya dosa maka segerakan diri dalam bertobat baik tak pertengah-tengah baik tak pertelat-telat karena disitulah letak nilai kita mengakui diri kita umat Nabi Muhammad menyebutui dapatih Nabi Muhammad Nabi Dayang baik lain aku bahas semayang walaupun berangkabat karena tugas Nabi gempa semayang kuria tujuan kat semayang tanha anil fasyai wal mungkar ngak kita ditanyo daripada buat salah ngak terarah kita ditanyo buat kebenaran dan ngak kat semayang menyekabundui kat semayang akan selamat kita ditanyo daripada segala bentuk kehancuran yang menghancurkan kita ditanyo dunia dan akhirat